女子はここ、うん、そう何もしてないのお当番でねこの後畳も引いてもらうんですお焼の人が閉じたここの大学 ピラッとに回すで時計だと思って2時ぐらいを持ってくださいで4時まで引くそうまた2時を持って4時まで引くあ右回りはいまた2時を持って though.